Sonuçları olacak. Var. Hello. Var seni. وش كان اليوم؟ ايه كان عرضه وين هذا؟ صح شنو قال لك شنو قال لك الطالب تاع الطالب تاعك اللي اسمه في الجامعة دائما ايوا صح صح اخويا صح يلا كان عرضها كان عرضها احمر وانسان احمر وانسان احمر وانسان